Na casa 7, revela-se então o produto da jogada. Uma vez derrotado o dragão, ou monstro, ou vilão, ou vampiro, ele consegue o acesso a algum tipo de artefato, chave, alguma coisa onde ele pode ir e libertar a, a princesa da masmorra e, digamos, revela-se então o produto do seu esforço, né, que é a liberdade da, da princesa.